Hola, mi nombre es David, soy de Montevideo, tengo 17 años y, bueno, quedé seleccionado para, viajar a Estados Unidos en el programa Jóvenes Embajadores. Eh, ya en la, precapacitación eh, conocí a los, demás jóvenes, va a ser una experiencia única y espero que, muchos otros puedan seguir participando. Eh, bueno, también el tema del inglés, este, que es una herramienta fundamental espero que, le pongan ganas y, bueno, que se puedan presentar el año que viene.